Фарадейдин туруктуу магнит менен жасалган эксперименттери гальванометрге көптөгөн бурулуштары бар катушка туташтырылган катушкага тилке магнит киргизилсе гальванометрдин ийнеси кыйшайып чынжырдагы электр тогунун көрүнүшүн каттайт магнит токтоору менен катушкадагы ток токтойт магнит катушкадан чыкканда ток чынжырда кайрадан пайда болот бирок анын багыты карама каршы бул өткөргүчтөн өткөн магнит талаасы өзгөргөндө жабык өткөргүчтө токтун пайда болуу кубулушу электромагниттик индукция деп аталат